Вітіскоп. Формат дайте нам гроші на участь це е, абсурдно для Формули 1, безумовно. Так, хтось намагається на цьому пропіаритися, якісь там паби починають бути спонсорами команди Формула 1, що взагалі е, диковинка для чемпіонату. Це не 60-ті роки, зрештою. Е, але суть суть претензій малих команд, до чого може призвести ця історія кейтером, наприклад, для Заубер, для Форс Індії. Це дуже дорого для нас. Окей, формат е, простий. В тебе є гроші, береш участь? Ні, немає. Е, якщо мінімально треба 120 мільйонів євро, треба їх знайти якимось чином. Не можеш цього зробити, ти йдеш із чемпіонату, приходить хтось інший. І е, цілком можливо, що у цьому форматі, в якому нині Формула 1 існує, вона себе вичерпала. І те, що зараз е, Берні і великі команди намагаються е, змінити формат, додати е, третій болід або зробити двокласову формулу 1 це один із варіантів, який дозволить чемпіонату далі існувати. Як на мене, клієнтські шасі це вихід із ситуації. Це не ДНК Формули 1, це нісенітниця, тому що це було в Формулі 1 майже весь час до фактично початку 90-х. Е, це було навіть е, у 2000-ні, коли команда Red Bull давала клієнтські шасі Торороса. І лише потім, е, коли зрозуміли, що по-перше, вони зрозуміли, що вони програють да. Торороси з моторами Феррарі, вони перестали це робити. Ну а по-друге, ще і Берні сказав, що давайте без цього. Фактично, клієнтські шасі існували ще 5-6 років тому. Тому в цьому нічого поганого немає. Плюс американська команда Хас іде явно на клієнтські шасі Феррарі, вона збирається свої будувати. І це дозволить наповнити пелотон, дозволить е, приходити в чемпіонат е, із меншими грошима, але великим компаніям, які хочуть на е, в спорті, який дивиться кожні два тижні по 500-600 мільйонів людей в усьому світі, робити хороший піар. Саме заради цього, напевно, і відбуваються всі ці зміни. З моторами так велике питання. Нині вони коштують під 30 мільйонів. Раніше було 6-8 мільйонів. Так, команди на цьому витрачають більше. Але з іншого боку, дійсно, Формула 1 має рухатися в ногу із певними технологіями. І ну, я думаю, що вони будуть е, давати якийсь поштовх е, і стандартним технологіям стандартних автомобілів. Тому це правильний шлях для Формули 1. Ем, звук не той так. Е, швидкості трішки зменшилася, формула 1 переформатувалася. Можливо, можливо, е, якщо Берні Еклстон, точніше, не він, а його вже наступник, тому що Берні навряд чи збирається щось робити кардинальне. Якщо зрозуміють, що Формула 1 має піти по формату шоу в першу чергу, тоді у нас будуть драматичні зміни, можливо, навіть зміни до максимального спрощення Формули 1. І це е, теж міг би бути правильний хід тому що треба давати боротьбу на трасі, а не якісь технології, які цікавлять 5% е, ну, тих, хто дивиться формулу. Ем, на наступний рік е, кейтерам Маруся малоймовірно вийдуть на старт. І я вірю в те, що Феррері був виставлять по третьому боліду. Мені здається, що це реальний варіант, і обидві команди готові це зробити. Ну, в будь-якому випадку, е, мені дуже хотілося бы вірити в то, що. вот эта ситуация с э, этими маленькими командами, с Кейтером и с Марусей, э, они станут довольно поучительными. Хотя бы на ближайшие, я не знаю, там несколько, может, 5, может быть, 10 лет. Что другие команды, вернее, другие потенциальные э, команды, которые могут прийти в Формулу-1, они будут понимать, они будут видеть, что произошло с этими командами, да, как они там на дне таблицы все-таки бились, бились, бились но абсолютно ничего не добились, закончили банкротами, э, никакого профита они, понятное дело, не поимели, не завоевали, ну, в случае с кейтером не, не завоевали ни одного очка. Э, <clears throat> и это вот ограничит, мне кажется, немножко поток э, неспособных бизнесменов, неспособных каких-то команд, которые думают, что имеют деньги, вот, хотя на самом деле они даже не отдают себе отчета в том, насколько это дорого. Э, И мы все-таки увидим, м, ну вот исключительно какие-то команды, да, вот в случае как с Хаас, да, будут приходить команды, которые, я надеюсь, они будут четко понимать, э, сколько это стоит, зачем им это нужно и на что они рассчитывают. Вітіскоп спортивне відео.